каким бы ты дорогам не ходил, Только жизнь одна и мир один, И мы играем, как назло, Роли главные, но в чужом кино. О, -о, -о яркие краски, о, -о на небе шампанский дыхом. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, научиться жить и влюбляться. навсегда, но если только кто